سكاي رصد عدو وجدتهم نايس والله de Sage. أوف أعيد التلقيم. I rotate Cover, cover. Omen. تبقى عدو واحد أشهر uh, now let's go B. سأريك معنى الخوف يا أومن ظلال متحرك لدينا سقطت ال spike في B. أحتاج علاجا وقت الصيد انتهى أحتاج علاجا جو plant, plant, plant, plant. up. تعرفها أطلقت السقف هنا آخر لاعب باق توقع عدو واحد في القلب أمامنا يا سكاي وسأكون خلفك مباشرة عدو في بي حان وقت الصيد انتهى الكابوس وداعا ها أصبت الهدف رصد عدو في سبايك في B أوه. عليكم الهرب تبقى عدو واحد لا يمكن الذبح تبقت ثلاثون ثانية. لندن cover. there. ظلال متحركة Late oh, time, late time. القوس والسهم عتيقان لكن أحيانا يكونان هما الأفضل I think I it's better. أيمكنكم مساعدتي؟ شكرا جزيلا. سلاح هنا. سأنتزع النور من أعينهم. يد اب each one HP عدو في سقط واحد عدو في الوسط تبقى عدو واحد مثالي أترك البصر بلا جدال نحن على القمة Let's push all mid. فتح المنطقة أمامنا اختفى الروبوت المتفجر استهدف العدو هنا ارقص بسلام هنا تبقى عدو واحد للراحة لم ننتهي من القتال بعد هنا سبايك في منطقة المهاجمين أعيد التلقيم كفى نايس سكاي عدو في منطقة تولد المهاجمين تبقى عدو واحد السبايك بحوزتي أو راني A بحدود بسلام تبحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم أيوه شكرا جزيلا هل أحصل على دعم؟ شكرا سكاي بليز can you buy me a naive <laughs> باك باك باك لا مزيد من باك. العلاج أطلقت الصقر أطلقت الصقر جرى مسح المنطقة هؤلاء هنا عليك بهم من الثاني حان وقت الصيد دمر اندر بي فاستر تبقى عدو واحد تعطوهم فرصة للتمركز هنا أيحتاج أحدكم شيئا؟ إيه، سواء إيه، انتر بي and throw C okay حلو باك كشف المنطقة آه، عليكم الهرب روبي روبي روبي لروبي آخر لاعب باقي سقطت ال Spike في B تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد نايس ال Spike بحوزتي عمري سفير جود لك كشف المنطقة تبقت عشر ثوان Nice try, bro. Nice try. لا تقلقوا إن كنتم لا تجدون التصويب يمكن أن تقوموا بأدوار أخرى أبحث عنه وجدت واحدا أطلقت الصقر صقر رائع مات حامل ال Spike لدي سقطت ال Spike في اي نحمل السبايك لدينا Okay, Omen is up. أعيد آه، آه، سأعالجكم يا رفاق حان وقت الصيد دمر الكشاف آخر لاعب باق آخر جولة في الشوط الأموال قبل أن نفقدها I go mid, full mid.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 A two زرعت للسبايك تبقى عدو واحد روي روي صوبا جاري المسح المنطقة أمامنا لا ديسبلانديت صوبا كبر Sola cover. ديفيوز ديفيوز ديفيوز هنا آخر لاعب باق نفدت الشحن ركز يا سوفا نعم. أداء رائع دعوهم يحاولون الإمساك بي اي اي اي روتيت اول اي اول اي قصد عدو في ايه قتل عدو قصد عدو في تم إيه؟ وصم العدو انفجري Probably B, go B, go B, go B. 2B. To be, so I go with the head. Planting B. Story Atlas Spike. Ah, I like him, Harab. آخر لاعب باق سوف تتناثر أشلاءهم تحت تأثير معداتي وسيكون القضاء عليهم غاية في السهولة Go all A and I stay B Omen, Omen, go away Omen, go away and smoke there Omen حركة أخرى اعتبروها بداية جديدة وانسوا ما حدث في الماضي one, eh? Three on eight. いい آخر لاعب باق Oh my god. Sky bro. Oh my god. سوف أجعلهم يتذكرون إنهم مجرد بشر الزمن سقطت السبايك في بي well. Nice block. page close to you. آخر لاعب باق لسبايك اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية أعيد تعالوا للعلاج لا مزيد من العلاج رصد عدو في إيه؟ تبقى عدو واحد هنا الفوز أعرف كيف سينتهي هذا آه عليكم الهرب دوري على كشف المنطقة ها هم أولا رصد عدو في إيه العدو في إيه ليلتزم كل واحد منكم بدوره وسنحقق النصر أنا في كل مكان from A. رصد عدو في A. ايه؟ It's A. زرعت السبايك